Open po. Dito na, pwede na mag-park dyan. Magkano yung cottage nyo? Yung ano, maliit lang. Isang lang ako eh. Oo, baka. O oh, sige, lamesa na lang. Sige. Magkano yung ganun? 250. 250, o sige. O oh, sige. Madami bang tao? Wala pa. Sige. Malamig ba tubig? Walang mainit dyan? <laughs> sige. Prepare lang ako ayos konti ang tao siguro dahil maulan so ayan. hidden paradise yon let's go ayun nandito tayo sa hidden paradise sa ayun no oh. alright so ito may konting lakad free flowing lamig yan libre yung tubig ayos ito oh. may tubo Ate, saan daw po may payong? Payong eh, ay dito sa po. lamesa. Marje! Marje! Kung paano kayo nga magpayong? May saan daw po yung pool dito? Ito, la- ito daw po. O meron pa doon sa taas. Wala na po. Meron pa isa doon sa likod. Ah, doon po. Malalim po yun. daw. Ayan po. Hmm, tingnan nyo natin. Ayan. Siyempre, malamig din. So, yun, galing talaga sa bundok. Kaya, maraming malinaw. So, let's go. every day.